Ons gaan vanaand ehm, 'n um, tree verder en jy sal begrip hê dat uit die aard van die saak daar 'n paar drade is wat ons nog moet vasknoop na verlede week se gesprek en hopelik 'n paar dinge wat duideliker sal word en 'n paar vrae wat beter in die orde sal kom. So, uh is jou streepie getrek en een groot filosoof het by geleentheid gesê if things were simple, word would have gotten round. As dinge eenvoudig was, sou dit uitgelek het. Maar dit beteken nie dat ons dinge moeiliker moet maak as wat dit is nie, maar ons moet dinge ook nie makliker maak as wat ons behoort nie. Ek wil graag begin met 'n aanhaling van 'n goeie skrywer ja, eh, James Brian Smith wat eers geskryf het Our thoughts about God will determine not only who we are but how we live we can predict the spiritual future of a person just by knowing what they think about God. Dis vir my nogal 'n kritiese aanhaling dat jy kan eintlik mense se lewe aflei hoe hulle oor God dink al dan nie want ons gedagtes oor God bepaal nie net wie ons is nie maar hoe ons lewe lewensbelangrik en daarom is dit ook lewensbelangrik om helderheid te hê oor selfs hierdie groot vrae want ek dink ons is besig in hierdie reeks om aan vrae uh, aandag te gee wat regtig by die hart van die hart van die wese van ons groot en almagtige God en by die uitvoer van sy raadsplan wat daarmee verband hou. En daarom 'n tweede belangrike of 'n uh, ander stelling wat ek hiermee saam wil deel uit ons eerste punt wat ons vanaand wil gesels. Is 'n opmerking wat ek uh, al baie keer aangehaal het van twee leierskapkenners wat sê wanneer dit dit gaan oor hoe verander 'n mens, hoe verander jou denke oor 'n bepaalde saak, hoe pas jou lewe aan by jou denke? Het hulle tot die konklusie gekom? Individuals don't change because powerful mental maps stand in their way. Dis een van die groot redes hoekom baie mense nie verander nie, want hulle sit met 'n bepaalde denkgreep. En ek het agtergekom um, deur die loop van my lewe dat daar baie mense is wat ehm um, eenvoudig geblokte koppe het. As jy nie met hulle saamstem nie, is jy so uit soos wat kan kom. Of jy stem met hulle saam of jy's verkeerd. En dan sal mense wat uh, ten minste ruimte laat dat daar ander opinies is, maar dan staan mense wat 'n openheid het om te luister en te dink en ook te luister na wat die Heilige Gees sê. Mag dit ook vanaand met my gebeur en met ons elkeen. Ons tweede belangrike punt wat ek vanaand by wil stil staan, wat eintlik ons inlei in ons gesprek, wat ook so 'n bietjie aansluit by verlede week en dit sluit ook aan by hierdie opmerking dat baie mense se mental maps, die kaarte wat jy in jou kop het, word alreeds bepaal as jy na die Bybel toe gaan. So jy gaan nie met 'n openheid om die Bybel te lees nie. Jy gaan met 'n konstruk in jou kop. En ek het ook agtergekom in die week in gesprekke met mense na verlede week se gesprek. Party mense het klaar 'n gefikseerde, gesettelde idee oor hoe God werk. En al wat jy dan soek is tekste uit die Bybel. Met ander woorde, die Bybel, daar's 'n groot verskil tussen of die Bybel jou gaan na boek is en of dit jou leef vanuit boek is. En ek het maar groot geword die Bybel is vir baie mense die go-to boek. As jy nou wonder wat sê die Bybel oor probleem A of probleem B, dan moet jy nou na iemand toe gaan, dan slaan jy die Bybel oop en dan kry jy nou al die tekste. En so werk se nodes maar jy wonder wat sê die Bybel sê nou maar oor die wederkoms of oor die huwelik. En dan ah. gaan jy na die Bybel toe. Dis eintlik 'n toeboek en dan soek jy die antwoorde. Of jy kyk in die Gideon's Bybel die lys van al die tekste. As jy nou wil weet oor geloofsekerheid of oor die eindtyd, dan slaan jy daai tekste na. Maar vir die res leef jy nie vanuit die teks nie. Dit beteken baie mense doen inleg want jy het klaar jou idees oor is jou streepie getrek of nie. Dan het jy 'n paar tekste en aan die hand daarvan ehm um, werk jy met die Bybel. Uh, die regte manier na my wete is eksegese. Ja, ek gaan met my voorveronderstellings na die Bybel toe. Maar ek is oop om deur die Heilige Gees oortuig te word. Die Here kan my oorroep. Hy kan die die prentjies wat ek in my kop het van God verander. En dis die dilemma. Baie mense se koppe is in sement gegiet. Kan nie verander nie. Hulle laat nie eens die Heilige Gees toe om hulle te verander nie. Trouwens, al wat die Heilige Gees kan doen is om met baie van hulle saam te stem. Ek het al baie mense gehoor wat vir my gesê die Here het vir hulle dit en dat gesê. En dan klink dit vroeg verbluffend baie soos wat hulle in elk geval self sê. Met ander woorde, die Here moet met hulle saamstem of selfs die Here is verkeerd. Ek het al mense gehad wat dit vir my gesê het as God so sê dan is God verkeerd by wyse van spreuke. So as ons vir mekaar sê ons wil uit die Bybel uitleg doen, eksegese, nie inlegkunde nie. Dan het dit groot implikasies vir hoor hoe ons dink of as jou streepie getrek is. Kom ons vat 'n teks en 'n paar mense het my in daai teks herinner en ek het geweet dit gaan gebeur. Want vir 'n paar mense of baie mense bou hulle lewe en Stefan het dit self gedoen op 'n paar tekste. En een van die tekste waarmee ek groot geword het en wat mense ook ehm um, gebruik gewoonlik as die vraag ter sprake kom, is jou streepie getrek of nie, is Job 14 vers 5. Daar staan dit en ek lees dit vir jou. Die mense daar is vasgestel, u het die die getal van sy jare bepaal, u het dit neergelê en hy kan dit nie oorskry nie. So Stefan Joubert, jy's verkeerd, daar staan dit. Maar weer 'n keer. Onthou wat ons sê. Nou vat jy hierdie teks en jy gryp hom en jy jy doen iets met die teks 'n beter manier uh dis ons tweede punt is om na die teks toe te gaan en laat die teks self aan die woord kom. Daar staan in Job 14 vers 5, ehm um, 'n mense daar is vasgestel die getal van sy jare is bepaal. Maar as ek die teks lees in die konteks van Job 14, dan sê dit nie God is besig om mense se streepies te trek nie. Wanneer ek Job 14 lees binne Job 14 Job 14 vers 5. Dan is Job besig met 'n aanklag teen God. Hy is besig om God in die aanklagbank te sit. Hy sê vir God: "U is onregverdig. Dit lyk vir my my lewe is bepaal, maar Here, kyk 'n bietjie na die bome. Kyk 'n bietjie na die struike. Jy kap hulle af en dan groei hulle weer uit. Hulle streepies is nie getrek nie. Hulle kry 'n tweede kans, maar maar ek Here, kyk hoe onregverdig is U met my. My lewensdae is getel, my dae is afgemeet. Ek kan niks doen nie. So Job is nie besig. Job 14 is nie 'n teks. Kan ek die groot woord gebruik wat 'n ontologiese uitspraak oor God se wese maak nie. So as jy Job 14 gebruik, dan moet jy weet dis 'n beskuldiging van Job teen God. Neem dit maar gaan kyk Job se vierde vriend wat hier teen die einde uh vir Job aanvat sê vir Job, Job, jy het baie droog gemaak. Jy het 'n klomp goed vir God gesê wat ook nie heeltemal reg is nie. En Job erken in Job 42 dat hy in berou en sak en as voor God is. So, as jy dus na die Bybel toe gaan met Job 14 en jy jy hou op om te dink, jy ontwikkel wat ek noem 'n lui manier van dink. En jy dink nie meer of jou streepie getrek is of nie. En want jy sê ek het 'n teks. Uh en ek glo dit. Dan skuld jy jouself 'n tweede opinie. As jy jou lewe op Job 14 vers 5 bou, dan is dit tyd dat jy dit reg lees en ek is jammer want ek het ook my lewe op sulke tekste gebou. Ek het my lewe gebou op sulke tekste wat ek lukraak uitgehaal het totdat ek geleer het ek doen God se woord en ek doen God nie eer aan deur tekste uit verband taal nie. Um ons moet God se woord reg gebruik. Ons moet sy woord in konteks lees So Job 14 vers 5 is nie besig om te sê God trek mense se streepies nie. Job is besig om vir God te sê ek dink u doen dit en daarom is u onregverdig. Tweede teks waarna ons moet kyk, um in konteks. Want daar's net 'n paar tekste in die Bybel wat wat hierdie soort dinge sê van my lewensdae. En elkeen van hulle moet in 'n konteks verstaan word. Job 14 Psalm 139 vers 16 U het my gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe nog voor ek gebore is. Nou sê mense, sien jy? Jou streepie is getrek. God het dit bepaal. Maar vriende, as ons ons beginsel toepas dat die teks my moet uitlê, dat ek nie na die teks toe gaan my teksie gryp en sê hier's drie tekste. Ek het nou Job 14 en ek het nou Psalm 139 vers 16 En sien daar, ek hoef nie meer te dink nie, my strepe is getrek. Wat moet gebeur sal gebeur. Dan is dit 'n lui manier van dink. En nou dan wil ek vir jou sê, dis nie so maklik nie. As dit so maklik was sou die ouens dit gehoor het. En as die Bybel dit geleer het, sou daar meer tekste gewees het as hierdie. Maar ek het daar vir jou op die PowerPoint het ek ehm um, Psalm 139 'n bietjie bespreek en ek gaan nie nou in detail daarby ingaan nie. Maar dis 'n pragtige psalm oor die almag van God. Dawid is besig om die almag van God in hierdie aangrypende Psalm eh, te verduidelik. En jy kan by Ekerk se Psalmreise gaan kyk na Psalm 139. In die eerste 6 verse is Dawid besig om te sê sonder God kan ons niks doen nie. In vers 7 tot 10 sê hy ons kan ook nie van God af wegvlug nie. So God is die bron van alles wat ek doen ek kan nie van God af wegkom nie. Ek kan na die doderyk toe vlug. Ek kan na die verste ooste, na die verste weste. God se almag maak hy oral. Derdens, ek kan niks vir hom wegsteek nie. Vir God is daar nie duisternis nie. Alles is in die lig. Vierdens, God ken my deur en deur. En binne hierdie raamwerk en uiteindelik vers 17 tot 18 kan ek God ten diepste nie deurgrond nie sy wese en ek gaan nou iets daaroor sê is ondeurgrondelik. So Dawid is nie besig om 'n leerstuk uit te werk oor my streepwee is getrek nie. Dit lyk so as ek die teks uitdruk as ek um onverantwoordelik met die teks omgaan. Maar Dawid is juis besig om oor die almag van God te praat en sê Here, selfs my lewe wat so de mekaar is, is in U hande. Selfs my lewe, ek is nie 'n produk van die noodlot nie. My dood is ook nie 'n produk van die noodlot nie. En dis wat die Bybel oor en oor wil sê. My dood is nie ehm um, ehm um, maar net iets wat gebeur nie. Die dood van God se regverdiges is vir hom 'n groot saak. Ek sal volgende week bietjie praat meer oor die dood. Ehm um, hou net bietjie dit ook vas oor hoe Christene oor die dood behoort te dink. Maar die dood van God nie om verwag sien, dis wat Dawid wil sê. God is nie verleë oor jou dood nie. Hy sit nie in trekstreepies nie, maar as jy oor die dood moet praat, moet jy eers oor God praat. Kan ek dit weer sê? Ons het die gesprek gemaak na is my streepie getrek. Die Bybelse gesprek is God en die dood. Dis 'n groot verskil. Kan ek dit weer sê? As jy die gesprek oor jou lewe maak, wat is God se wil vir my lewe? Onthou ek het laasweek afgesluit met die woorde: God het nie 'n wil vir my lewe nie, God het 'n wil en ek moet met my lewe by hom inval. It's not about me. It's not about me. Dit gaan oor God. En as mense vir my vra vra oor die dood en sê, "Hoekom is daai persoon en daai persoon nie dood nie?" dan sê ek, "Kom ons verander die vraag wat die Bybel antwoord." Die antwoord wat die Bybel gee, "Waar is God wanneer die dood ter sprake is?" tref die dood vir God verleë. Nee, Openbaring 1. Jesus hou die sleutels van die dood en die doodryk in sy hand. Um ehm, Dawid wat sê my lewe ek is nie 'n produk van die noodlot nie. God het my wonderbaarlik geskep. Um al hoeveel 13 triljoen selle in my liggaam is perfek. Daar is niemand soos ek nie. Ek is soos ons verlede week op mekaar gesê het, nie op 'n skuis vir die Engelse woord kan weierbelt aan mekaar gesit nie. Ek is deur God geskep. My lewensdae is voor God bekend. Maar God sit nie daar in werk klein plannetjies vir my lewe uit nie. So verstaan dat ons tekste in kontekste moet lees. Alle tekste het 'n konteks. En as ek die kontekste ignoreer, gaan ek die Bybel verwoes. Kyk wat doen mense met die eindtydde staan. Net gister hoor ek weer hoe 'n ou sê in die laaste dae sal 'n anti-kriste wees en ek weet hy al 1 Johannes 2 vers 18 aan. Maar hy lees nie vers 19 waar daar staan hulle sal uit julle geleedere voortkom nie. Ek meen daar's 'n hele teologie oor die eindtyd aan die gang oor anti-kriste. Wat sê dit staan in die Bybel? En die een plek in die Bybel, 1 Johannes 2 by die woord anti-kris gebruik, lees niemand verder as vers 18 nie. Net in vers 19 en in vers 23 vertel Johannes vir ons hy die anti-kriste kom uit hele geleedere. Hulle ontken Jesus. So jy moet tekste in konteks lees. Jy gaan nie na die Bybel toe as jy 'n teks soek oor streepies wat getrek is, maar dan gaan jy Job 14 vers 5 uithaal en die konteks ignoreer en God iets laat sê met respek wat hy nie sê nie of in Psalm 139 dieselfde. Ek hoop die punt maak sin. Ons derde belangrike punt wat ek vanaand wil sê oor die vraag of streepies getrek is. Ons eerste belangrike punt was maar net breedweg dat ons almal dat hoe ons oor God dink bepaal hoe ons lewe. Ons tweede punt uh ek wil kies om uit God se woord te praat om te buig voor die gesag van God se woord en nie om met my klaar konstrukte na God se woord toe te gaan nie want hierdie powerful mental maps gaan maak dat God sê wat ek wil hê hy moet sê en dit beteken en en en dis iets wat ons brein doen ons hou brein hou daarvan om betekenis te skep ons hou nie van onsekerheid nie En daarom wil baie mense glo jou streepie is getrek, want dan nou hoef ek nie te dink daaroor. Maar dan moet jy nie noodlot glo. Net nou nou uh, vanmiddag sit ek sommer so oomblik saam met Maritjie en ons kyk na 'n storie, een van haar gunsteling stories, 'n Kanadese storie oor perde en swaan. En daar sê daai vrou ook, sy I will allow fate to determine whether I fall in love. Dan word ek koffie daaroor te dink nie, dis nie noodlot. So nie Christene glo dit ook. Al die Christene glo, dis maar die noodlot. Ons kan nie dit doen nie. Ons kan nie 'n lui manier van dink hê nie. Ja, jy kan. Iemand sê nou dag vir my, hy hy, hy glo dit. Ek sê maar jy kan nie sê as jy die Bybel lees nie, maar jy's welkom om te glo wat jy wil. Jy kan glo die maan is van ka blou kaas gemaak. Maar is dit verantwoordelik? Ek dink nie so nie. Daarom skuld ons onsself uitleg van die woord. Goed. Derdens. God se planne is ondeurgrondbaar. Ons het dit laasweek ook gesê. Maar dit beteken nie ons is uitgelewer aan 'n onverstaanbare God nie. Baie belangrik. Ek wil dit verduidelik uit ek wil net 'n paar tekste vandag saam met jou lees en ek wil begin by um, Romeine 11. Die groot woorde van Paulus in vers 33. Ek het dit sommer so uit die Grieks vertaal. Ehm um, daar in Afrikaans. Wie kan begryp hoe ryk en eindeloos groot God is? Net hy weet alles. Net hy verstaan alles. Wie het enige idee van die omvang van God se besluite? Wie het enige begrip van sy planne en sy paaie? Dis veelste groot vir enige iemand om te verstaan of te deurdink. Wie meen hulle weet presies hoe dink die Here? Wie is so arrogant om God se raadsgewer te probeer wies wees ensovoorts. So Paulus is besig as hy praat oor die uitverkiesing van Israel, Romeine 9 tot 11 om te sê ten diepste is God se planne ondeurgrondbaar. Nadat hy drie hoofstukke geskryf het, kom hy tot die belydenis daar is sekere dinge wat ons net nie kan deurgrond nie. Maar geliefdes, dit beteken nie ons kan nie dink oor God. Prediker 3 sê dieselfde. Dis 'n ongelooflike teks. Um vers 11, God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mense besef gegee van die onbepaalde tyd, hoor nou, tog kan 'n mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. En dan daardie kanonteks Prediker 8 vers 16 en 17. So het ek my daarop toegelê om agter te kom wat wysheid is en om te begryp waarmee mense hulle hier op die aarde besig hou sonder dat hulle ooit tot rus kom. Hoor nou vers 17. Toe het ek al die werk van God begryp. Dubbelpunt. Die mens is nie in staat wat om in hierdie wat in hierdie wêreld gebeur te verstaan nie. Hoe hy hom ook al inspann en soek, hy verstaan nie. Al sê die wyse hy weet, hy kan nie verstaan nie. Point made. Ons kan nie ten diepste God se planne deurgrond nie. Maar beteken dit? Beteken dit ons is nou uitgelewer en elke ou glo wat hy wil en sy wil? Nee. Nee, en daarom wil ek graag dit soos volg sê. Ek wil eers dit duidelik stel dat ons hier met misteries besig is. En in nie een van ons kan God se planne ontrafel nie. Vergewe my die sterk beeld. God se wil is nie soos 'n motor se engine waar ons die geestelike werktuigkundiges is en alles uitpak. Want as ek God se planne ten diepste kan verklaar, maak ek God na my beeld. Dan skep ek 'n afgod. So God is in sy wese ondeurgrondelik. Hy's groter as ons beste verklaringe, meer as wat Stefan en jy en almal vanaand kan sê. Maar, maar ons is nie uitgelewer nie. Want baie mense sê nou deesdae jy nee, God is 'n misterie. God is meer en groter as alles wat ons met ons gebrekkige taal oor hom sê. Hy's selfs groter as alles wat die Bybel oor hom sê. Maar hy's definitief nie anders as hoe hy hom hier bekend maak nie. So, Ons sê vir mekaar dit lyk glad nie in die Bybel asof God werk so Zeus met hierdie deterministiese plannetjies. Hy meet elke mens se lewe af en as hulle moet doodgaan, boems, gaan hulle dood nie. Dit lyk asof sonde in die wêreld 'n groot teenspeler is dat God mense keuses gee sonder dat dit sy almag in die gedrang bring, sy albeheer in die gedrang bring. Gee God vir mense keuses, gebeur slegte dinge met goeie mense, kan jy dit nie op God se rekening sit nie. En is die beter vraag om te vra, ehm um, word ehm um, is daar enigiets wat my van God se liefde kan skei? Dis die groot vraag. Ek het dit laasweek gesê en ons gaan dit volgende week sê en ek sê dit vanaand weer. As daar een vraag is wat alle Christene uit hulle kop uit moet ken, is dit die Romeine 8 vraag. Kan enigiets my van God skei? So God word nie deur sonde, deur slegte dinge, deur rampe, aan bande gelê nie, al is hy nie die outeur van sonde en slegte dinge nie. Die Nuwe Testament, ons vierde punt. Kom ons vereenvoudig dinge. Kom ons maak dit eenvoudiger. Die Nuwe Testament het die nadenke oor God en God se wil miljoenmal vereenvoudig. Ons het dit net nie gekry nie. Die Nuwe Testament sê God het een plan, een wil, een persoon, een strategie en een roeping. Kan ek dit weer sê? Die Nuwe Testament sê God het een wil, nie wille nie, nie planne nie, een plan, een wil, een persoon, een strategie en een roeping. Kom ek lees vir jou die grootste teks in die Nuwe Testament oor God se wil. Johannes 6 vers 38 tot 40. Jesus is aan die woord. Jesus sê: "Ek het van die hemel af gekom nie om my eie wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het." en hier volg die wil van hom wat my gestuur het. Uh dat almal wat hy my gegee het, ek nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. Herhaal Jesus dit. Dit is die wil van my Vader dat elkeen wat die seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Daar het jy God se wil. Daar het jy die groot vereenvoudiging in die Nuwe Testament. In die Ou Testament word God se wil breedweg, God se planne breedweg geskep. Toe Adam en Eva weggeloop het, God het ons laasweek gesien die sendeling geword, agter mense aangestap om hulle te kom red. Het dit God se hart gebreek en hy het aangehou en aangehou soek. Um en nou kom ons by die Nuwe Testament en nou kom Jesus en hy sê ek is die beliggaaming van die wil van God. Jy kan nie en hier wil ek 'n baie belangrike punt maak op die volgende skyfie. Geen gesprek oor God se wil of getrekte streepies of oor enige ander tema kan of mag los van Christus se optrede in persoon gebeur nie. Maar die kerk kry dit reg en ons kry dit reg. Meeste mense wat oor God se wil praat, ek sit nou eendag saam met mense en hulle praat oor God se wil of hulle moet immigreer of nie en ek sê en wat van Jesus? Dan praat hulle aan, ek sê wat van Jesus? Hy sê wat van Jesus? Ek sê nee, ek vra wat van Jesus? Jy praat oor God se wil los van Jesus. Jy praat oor wat se beroep moet jy volg en ek vra en wat van Jesus? Dan vra mense vir my wat van Jesus? Iemand sê vir my hulle bid dat hulle kinders die regte man en vrou sal kry. Ek vra wat van Jesus? Hulle sê wat van Jesus? Ek sê hoe praat julle oor God se wil los van Jesus? Want as Paulus oor die huwelik praat en oor die keuse van die huweliksmaat, praat hy oor eers oor Jesus. Het jy dit raak gesien? In ehm um, in die Tessalonisense brief, 1 Tessalonisense 4, 1 Tessalonisense 5 ek bedoel. Ehm um, 1 Korintiërs 7, Efesiërs 5. Jy kan nie oor die huwelik praat los van Jesus nie. Jy kan nie oor jou lewe praat waar jy bly los van Jesus nie. Jy kan nie praat oor dood en lewe los van Jesus nie. Nou vra mense vir my, was dit God se wil dat mense dood is of nie? Dan vra ek, en wat van Jesus? Dan sê hulle, wat van Jesus? Dan sê ek, wat van Jesus? Die vraag wanneer ek by die dood is. Romeine 8 kan enigiets my skei van Jesus. Hoekom vra ons dit nie? Want ons is dit nie geleer nie. Of as ons dit geleer het, het ons nie die kolletjies gekonnekteer nie. Vir baie mense, ekskuus as ek dit hard sê, is Jesus net 'n verlosser en nie die Here en verlosser. Hy moet hulle net red sodat hulle die ewige lewe kan kry. Maar die Nuwe Testament gebruik skaars 30 keer die woord verlosser, maar oor die 900 keer die woord Here in verskillende kontekste. So Jesus is ons Here. Daarom kan jy oor niks, oor niks praat as jy 'n Christen is en nie Jesus die sentrum maak nie. Ek ek het dopgehou die gesprekke wat mense gevoer het die afgelope paar jaar. Een van die grootste gesprekke so tot so 4 jaar terug was oor die Sabbat. Dan sê mense vir my moet hulle die Sabbat hou. Dan sê ek en wat van Jesus? Maar weet hulle nie. En toe begin die ouens nou praat oor die virus en die inspuitings en almal vra vir my wat dit. Dan sê ek en wat van Jesus? Dan sê hulle nou wat het dit met Jesus te maak? Ek sê so jy kan self oor jou eie liggaam besluit. Nou wat van Jesus? As mense wil immigreer en wat van Jesus? As jy huweliksmaat kies, as jy dink oor enige vraag, bring die Nuwe Testament Christus in die prentjie, want hy is God se wil. Hy vereenvoudig dit. Daarom kan ek nie praat oor enigiets in die lewe nie. Paulus sê vir die Korintiërs, 1 Korintiërs 2 vers 1, ek het my voorgenem om onder julle niks te weet nie as Christus. So elke vraag filter Paulus deur Jesus. As as Christene vra, moet ek hierdie slegte werk doen as 'n slaaf dan vra hy wat sal Jesus verheerlik as hy hulle vra as hulle praat oor beroepe dan vra hy watter beroep sal Jesus verheerlik as hulle met hom praat as as en dit vra ek vir mense ook as iemand vir my vra waar moet ek bly moet ek immigreer of nie jy kan mos nie net besluit vir wat jou eie veiligheid nie wat sal Jesus die meeste verheerlik as jy 'n huweliksmaat kies as jy vriende kies as jy dink oor die virus enigiets wat sal Christus verheerlik en ander mense dien. Jy kan nie oor God se wil praat los van Jesus nie. Hy is God se wil. En God se wil is om mense te red. Dis God se wil. So daarom het Jesus nie 'n individuele wil vir elke ou. Jy moet dit word en jy moet dat word nie. Jy kies dit uit die talente wat Jesus vir jou gegee het. So Stefan wou eers 'n prokureur word en toe ek diep met die Here 'n uh, eh, eh, geloofsverhouding pad begin stap het, het ek vir die Here gesê, Here, ek gaan my talente vir u gee. En dan moet u my help om daarmee te woeker. En toe kies ek om 'n predikant en later het ek nou maar 'n dosent geword, want dis wat ek moet doen. So God se wil is dat ek vir Christus moet lewe. Paulus sê dit. 1 Korintiërs 10 vers 31. Eh, Kolossense 3 vers 17, Kolossense 3 vers 23, wat jy eet of wat jy drink, die keuses wat jy maak gaan oor Jesus. Nou, Nou kan ek 'n bietjie 'n proses begin saamtrek. Nou het ek vier bakens al oor God se planne en ek het dit daar op die skerm vir jou. Hier's my vier bakens waarmee ek kan werk. 1 As ek oor God se planne dink, lees ek nou die Bybel vanuit Jesus. So ek lees die Ou Testament agteruit en die Nuwe Testament vorentoe. So wat sal Christus verheerlik? Die vraag is nie of my streepie getrek is nie. Die vraag is is my lewe in lewe en in sterwe Jesus sinne. Want Romeine 14, ons gaan dit volgende week hoor of ek lewe en of ek sterwe. Ek is hier om die Here te verheerlik. Ek lewe vir Jesus en ek sterwe vir Jesus. Die Nuwe Testament is nie gepla oor streepies nie. Die Nuwe Testament sit nie en sê met respek God is verleë dat iemand dood is nie, want Jesus, as jy weet wie is Jesus, hy's die Here van hierdie lewe en die lewe wat kom. So daarom leef jy vir Jesus, jy sterf vir Jesus in jou aanlewe vir Jesus na jou dood. Daarom is die vraag van die Nuwe Testament nie of jou streepie getrek is nie, maar kan die hierdie lewe, die lewe se badste bad, soos jy vir my vriende altyd gesê het op universiteit, jy vir my kos hy spelle. Hy sê as dinge regtig sleg is, die badste bad, kan dit jou van die Here skei. Paulus sê nie van Jesus nie. Daarom Daarom is Christus in die fokus. Ek lees die Bybel deur die lens van Christus. Tweede lens wat ek gebruik um om my lewe om dit nou te vereenvoudig. God het een oorhoofse wil, een oorhoofse plan. Ons kan kyk in die toekoms of volgende week ook hy het 'n klomp familiereëls. Maar sy oorhoofse plan is om die wêreld te red. En alles wat ek doen val daarbey in of ek eet of ek drink, ek doen dit vir Christus. Of ek werk en of ek slaap, ek doen dit vir Christus. Of ek bly en of ek immigreer, ek doen dit vir Christus. Um wat ek ook al doen, ek val met my lewe by sy oorhoofse plan in. Ek kan nie eendag voor die Here staan en sê um Here, ek het toe nou baie geld gemaak nie. Jesus sal sê, het jy dit vir Christus gedoen? Het hy die eer gekry? Derdens, Die derde merker, God se liefde bepaal sy planne. Ons het dit verlede week gesien en wysigings daaraan. God se wese bepaal sy planne. God se plan in Christus bepaal sy planne. Ek het laas Sondag aand by ons ritme en jy kan maar dalk daar gaan kyk, het ek oor die oor die oor die ehm um, profesie en die eindtyd goeters gepraat en gewys dat selfs die wederkomsdatum word deur Christus bepaal. Christus besluit uh om die tyd te bestuur. Hy hou die tyd in sy hand vas. Hy's die almagtige. Maar maar ah, Christus beheer selfs die tyd in die uitskuif en die naderbring van die tyd. En vierdens, um um dit gaan oor God se wil, nie oor God se wil vir my nie. Mense het hierdie ding aangeleer. Wat is God se wil vir my lewe? Hoor weer, die Nuwe Testament leer ons Dit is God se wil. God se wil is Jesus. Ek val met my lewe in by hom. Ek maak my keuses om hom te verheerlik en of ek lewe of ek sterwe, ek is syne. Vyftens, Romeine 5. Ons het nog so as dit reg is met jou so 5 6 minute oor. Romeine 8. Alles werk ten goeie meer en daar sê iemand, ja Joubert, jy het nou nie daai teks mooi met ons deurgewerk nie. Maar kom ons vat Romeine 8, want dis 'n teks wat almal aanhaal. Alles werk ten goeie mee. Nou gebruik meeste mense hom eintlik vir hulle self. Wat vra 'n Christen? Oor wie gaan dit? Kan ek praat oor vir wie werk alles ten goeie mee? Vir Christus. Ek is so bly jy dit nou gesê, want die teks sê dit. Maar meeste mense gryp net hierdie versie vers 26 uit Romeine 8, jy weet alles werk ten goeie mee, bedoelende dit wil werk, dit sal goed uitwerk vir myself. Asof ekskuus, God jou persoonlike geloofsafrigter, jou persoonlike dokter, jou persoonlike raadgewer is wat wat jou beste drome vir jouself wil uitwerk. It's not about you, it's about Christ, het die Here my geleer. Dit's nie dit gaan nie oor my nie. So die oomblik wanneer Paulus sê alles werk in goeie mee, moet jy vers 29 en 30 lees. Jy kan nie net by vers 28 stop nie. Ek sal volgende week bietjie praat want ehm um, Paulus praat ook hier oor God se voorafkennis. Ek sal dit volgende week uh, bespreek. Maar Paulus skryf ek lees hom in vers 28. Ons weet God is besig om alles wat vir homself goed is te laat vorm aanneem in die lewens van elkeen wat hy liefhet. Dit is diegene wat hy geroep het om in hom te glo. Dit is deel van sy plan vir hulle lewe. God se plan is dat alles ten goeie meewerk vir God. Vers 29. God het hulle al geken toe hulle hom nog nie geken het nie. Toe al het hy besluit dat hulle presies sal wees soos sy seun. Hulle het Christus se voorkoms en karakter aangeneem in God se teenwoordigheid. Dit is die ten goeie meewerk. Weet jy wat wil God hê met jou lewe? Alles wat met jou gebeur moet maak dat Christus gestalte aanneem in jou lewe. As ek dit net geweet het, sou ek daai teks nooit so misbruik het nie. It's all about Jesus. Ons sing dit. Maar wanneer ons oor God se wil praat, nee, Here, wat is u plan vir my? Hoekom is daai ou dood? Dan is it's all about me. Jy kan nie so dink as jy 'n Christen is nie. Wel, jy kan, maar nie as jy die Bybel ernstig opvat nie. As jy sê ek buig voor Jesus, dan gaan alles oor Jesus. En as Paulus besig is om te sê alles werk ten goeie, dan is hy besig om te sê dit werk uit ten goeie vir God. So alles wat in jou lewe gebeur, het een funksie om jou na die beeld van Christus te vorm. 2 Korintiërs 3 vers 18. Die Heilige Gees is besig om ons te verander van heerlikheid tot heerlikheid. En daarom verduidelik Paulus wat is die goeie dinge. Hy wil ons God se beeld laat weerspieël. En ewe skielik is God se wil en sy planne nie meer so ingewikkeld soos wat die ouens dit gemaak het nie. Um en daarom die laaste punt waarmee ek afsluit. Ek hoor dit baie in hierdie dae en ek hoor dit by by kerkmense ook. Die kerk gee nie meer vir ons goeie antwoorde nie. Of ouens skryf my ons weet nie wat om vir mense te sê nie. Ek sê weet julle hoekom? Want ons leer mense nie wat die Bybel sê nie. Ek het nie 'n probleem om vir mense antwoorde te gee nie. Maar ek moet die regte antwoorde op die regte vrae gee. As mense vir my vra hoekom het dit gebeur, sê ek, kan ek jou in God se wêreld innooi? Hoekom is my man dood nadat die selgroep vir 'n maand gebid het aan COVID of my vrou of my seun? Kom ek nooi jou in God se wêreld en kan jy ietsie van God vertel? Hy's 'n goeie God. Kan ek jou vertel van God? Hy's die Almagtige. Kan ek vir jou derdens vertel oor hoe God oor die dood dink? God hou die sleutels van die dood en die doderyk, Jesus. Kan ek jou vertel wat is ons roeping? Ons lewe vir Christus en ons sterwe vir Christus, Romeine 14 vers 9. So het julle julle geliefde voorberei om 'n goeie dood te sterf. Want ek is dit nie geleer nie. Ek is selfs geleer die dood is die groot vyand wat kom roof en Paulus sal min of meer 'n hartaanval kry as jy dit vir hom gesê het. Hy sê vir jou gesê het, het jy nooit vanuit Christus leer dink ook oor jou dood nie. Het jy waaragtig nooit Filippense 1 vers 21 tot 24 gelees nie dat die dood wins is, 'n kerdos. Dit is jou kroningsgeleentheid as jy sterwe. Dit sê jy dit nie glo nie. Tensy jy dink Jesus is in jou diens, maar as jou lewe rondom Christus draai. As jy saam met Paulus in Filippense 1:21 sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, dan kan jy die regte antwoorde vir mense gee. Ek kan nie mense se vrae antwoord wat hulle vra tensy ek hulle innooi in God se wêreld en getuienis aflê van hoe God werk nie. En daarom is dit my roeping om mense se vrae te verander sodat ons 'n God gesprek voer. Ek weet die ouens wat die vrae vra beheer die gesprek. Maar ek weet as ek na God se woord toe gaan, behaal ek sy skat uit. So kom ek vat saam wat ons vanaand vir mekaar sê. Ons sê vir mekaar vanaand, ehm um, baie van ons idees is gevorm oor baie jare. En daar is soos die Engelse sê powerful mental maps. Ons het hierdie kopkaarte wat dikwels maak dat ek na die Bybel toe gaan met my idees, dan soek ek net antwoorde op my idees. Ons sê vanaand vir mekaar, kom ons kom ons doen nie inlegkunde nie. Kom ons lê nie in die Bybel in wat ons wil hoor nie. Kom ons laat toe dat God met ons praat. Kom ons is oop. En dan sê ons vir mekaar, God se planne kan ons nie altyd uitrafel nie, die detail daarvan. Maar die oorhoofse plan is baie duidelik. God self sê dis Christus. Christus is sy oorhoofse plan. Ons kan nie al die diepste geheime ontrafel nie, maar maar, maar dis nie 'n misterie nie, laat dit it's all about Jesus, soos die liedjie sê. Jesus is die sentrum en daarom kan ek geen gesprek voer van enige aard oor enige tema as ek die Nuwe Testament verstaan los van Jesus nie. Van die doop As mense vir my sê, weet oor die doop, die geestelike lei, sê ek wat van Jesus. As mense vir my sê hulle wil in tale praat, dan vra ek sal dit Jesus verheerlik. Hoekom gaan dit oor jou? As mense vir my sê hulle wil immigreerslik vra wat van Jesus of hulle sal hier bly, sê ek hoe sal dit Jesus verheerlik? Elke keuse moet jy gekonfronteer word. En die volgende vraag waarmee jy gekonfronteer moet word, sal enigiets wat sleg is of goed is, jou skei van die liefde van Christus. Alles gaan oor Christus. Alles gaan oor Christus. En daarom is die groot antwoorde wanneer ek by die dood kom, kan ek 'n goeie dood sterf. Dat die dood is hartseer. Wanneer Stefanus vermoor word, huil al sy vriende. Maar hulle weet hy's by die Here. En jy wat kyk wat 'n geliefde verloor het die afgelope tyd. Ons lewe nie net vir Christus nie, maar ons sterwe vir hom. Doods nie die vyand wat kom roof nie. O ongelowiges kan dit sê. Maar Christen ken 1 Korintiërs 15. Jesus het ingestap op die doodse terrein en hom beroof. Christus hou die dood en die doderyk in sy hande. En as mense vra het, natuurlik mag ons ons vra vra. Maar my werk is om 'n gids te wees na die woord toe, om mense te help en myself dat die gees my lei in die volle waarheid. So verander die vrae, verander die gesprek. En as die Here wil, praat ons volgende week so stappie verder oor weer 'n keer hierdie tekste oor die dood en dan wil ek net die huisreëls van God se wil met julle deel. Kom ons sluit af met gebed. Dankie Here dat ons vanaand diep in die woord kan inwees. Ons bely Here, U is baie groter. Here, ons duisel voor U. Ek wil net voor U neervaal in U heiligheid erken, Here, U almag erken. Here, U is so groot, nie een van ons kan U deurgrond nie, maar dankie dat U U kenbaar maak deur die Heilige Gees. Dankie dat U vir ons die skrif gegee het en dat Jesus U gekom het, dat U die wil van die Vader is. Leer my om my hele lewe deur U te lewe. In Jesus se naam. Amen.